ናሱሙ ናሱሙ ኒንካ xumma gatta koo arsoo addar aboollaan ingide inkasumma warraaqee mustafa akka guraagee zoonanne maaraqoo waradan bidaara faaqan ግብርናን ጽፈት ቤተን ባለሙቾ አንድ ቢልቢለን በጣም ያው ግብርና አርሶ አደሩ ደገፍ ይመኒን ቀጠን ቀጠና ቀጠን ቀጠና በነ ደገፍ ይመኒን ዮ ወቅታዮ ሎ አዝመራም ይኩ ሰበሰብ ይመኒን ለይሶ ያው ተከታተላሞ ይሰጣ ከቢላ ያው አቶ በርገና ሜጥምነኔ ምልተን ክምችተ ሲናምቢካ ንሰ ተከታተል ለቴ ያሟ ኔራሙ ኦፌ መላላሱሙ መላላሱሙ ብእንሴ ከብላ ኩ ግብርና ባለሙይ ዋርታ ኢሶ ዳወልቲ ጤምቴወቶሴ ደውሌ እሞ ካርዋታ ሰዓቲም አፍመ ቁሮቁሶ ደውሌ እሞ ኤኑ እርጥሙ አማና አማና እርጥሙ እርጥሙ ፈያ ሀባይ ጡመን ዋታኮ Bilwaatti guddaa afoolli wanconaa. ያው ኪነን ከብል ቀጠሮ ሄ ቢካ ምርተን ዊጣይማ ኪነው ተማማሪ መኒን ትምህርተን ሙኢንን ዋሉን ቢካ ያው ኪነ ተዘጋጅተ ኮስ ካሎኒን Egelleen immoo isa timeta waaraa kisho zayitii ximteetu egelleen immoo. ኪኒንሳ ለቂምና ሀሳምሊ ከዊቶተ ኢቶታ ከዊጣይማ ይለጎ ኢቶታ ካካ ኪንጌተ ዊጣ ተኮ ናይ ካይቶታ ሰባት ሳንቡሞ ኮምባይነራን ገለተነት ኮምባይነሪ ጤኒን ዋሮከር ማንቸኒ መጣዳፌ ሶራይጥ እንደ ከርከካር ቁጫ ቤከነ ኮምባይነራን ሀደድ መነት ኩበጠሙ እኮ ጥቅም መቸው ኮምባይነራን ሰበሰብሚ ኮምባይነራን ጥቅም ኢጣ ጉብሊንስ ውሼ ጢኖሞ ሎበካ ጉዳተኒ ገቲሶኮ ሀው መንችሚ ሀው ፊራኮ ዋቾ አጣደፍኮንቺ ናከላ ሀ ኢሰኒን nis galadhinaamo kombaayinari aagubli xiqima siixinoomogo xeenin waaraanni mataishannin axxaddafe aagisaakko haa guullaqoo Isa yiito'an edaamli kombaayinaran xiqimi አንደኛ አንች ውሸጣኩ ሁለተኛ ጤኔን ዋራንተ ዋቾ አጣደፉ ኮንጂ ሚኖ አግሳኩ ቢቴጣም መም ያካነት ሀውፊሳኩ ደሞ ደሞ ኢቶ ደሞድሜት ፎነት ውላፎነት ነጻነት ነጻነትነት ገለባን ቤቃ ከአርቡቻ ለባለ ከውራን ቤቢከኒ ነጻነት የወኮን ሀውመንቺ ሶራይ ጢንደረም ጢብ ጋሽ ጢብ ጢንደረም ፍንጩ ከርካ ከር አገሳ ቢከኒ ሊቀንበረን እንትና ኮምባይነረን ጢቂሚ ኩ የወኮነ ኮምባይነሪ ናግሳ ቱጉበን ቱቡጋነ ማንት ውጣ ተኮ ማንድ አከማች ተኮ ኮምባይነር ነት ናግን ሱምላ ሸራን ዱና ሜንም ሸረኒንስ ጠሌሲኒ kan ummoonjiin sharan hananii xaliisini kan ummoonjiin kan xirii ayyaru bikkanii kidoo madaabarannette kan aaqeensa ummoonjiin tataqammaa mookiyyim. Dimbillaa kaaka tataqimma jammattakkoo biiksa xiqimis maichoo. Iskan kan xiqimi illagee meeran madaabarannette tataqamma meedhuma meeran madaabarannette itot yook dabbom amaara kabikkanii. haada biyo deemeta shiggiri yokko yakkala macca macceensumla kankan adime tabaanni nami qinqinanni nami dabbo yakkor kawo natsannati kankan yo kankan hagen keemikaali beeqe yakko adate xaqqamemme jammallummo siraa ha'i madaabaran aaginsaan xilla xiretaa hundun biya heekko kaak jammallum billins silliqimi boqqollimi ninkee xumman yokko xumman inteette guullinaamoo itto xiqima siindoomoo እሺ ገለጣ ኤሮን ከወጨኮክ ያው ደናሙ ያው ኪነ ወጨኮክ ከመጨሶም ያው ካሮ ለም ልዩነት ኪኔን ኩራሞክ ሜረን አከ መዳበሪና ኩ ፒክሳ አከ አጠቃቀሜ ኢሳ ለሞ ልዩነት ኩሪመኒነት ካሮ ኔስ አብዛኝ ኔስ ሎይን ካሞከ ሃ መዳበሪያ አብዛኝ ተጠቀመ ሞኬ ካር ዘመናዊ መዳበሪያ ዋሩዋ ሃ ዘመናዊ መዳበሪያ ዋሩብካ ከዘመናዊ መዳበሪያ ተጠቀመ ሳኩ ለመነ ልዩነቴ ሃይከ loba kalla loak daramaak niqisitin xanaako loba kalla hin xanaako darameen xanamaako. Kee loba kalla xiqima loak kaar kan kan aagisa kan kan xiqime deeboote bitaashu mayen kinnee name sas maarageda lophaa akka afuurin xanaa kuuki ha'i gin በጣም ብልሽት ይወኩ mayen kinnee nama hawwisaako daramaako naqasim aagen xanaako kan kan gin loba kalla xiqime yooku mayen yaw laqa kuukee sas ayinatu sas isteepa yookoo. መዳበሪያው ለምን ወረቀት ወረዩ ኩኪኔም ጠቀማኩ ስለዛ ካከካ ሁንድ አርሶ አደር ሜ ተጠቀም መሳኩ ኩ ዘመናዊ ዘመናዊ መዳበሪያ ተጠቀም ኪኔን ጠቀማኩ ከንከኔ ኢቲማ ሰኳል እንግዲህ ካን ካን አግሰ ዋችስ ተኮለ ኢቲማም ጠንተኮ ሃይ ግን ኬሚካል ሰኮ ኪኔተም ጎደን ጠናኩ ሎበካታ ስለዚህ ካከካ ሁንድ አርሶ አደር ሜ ኒንካክ ሞላ ተጠቃሚ መሳክ ኪና ስለዚህ ነዛን ማሳሰቢያ ሞኬ ሁንድ አርሶ አደሪም ካከ ኒንከ ትምህርተ ሞላ ተግባራዊ ሲመሳ ወጨከር ዮኮስ ከንከናነነ አኒ ካሩ ካይለገን ሀይ መዳበር ታ ተጠቀመ ሄውን ቢላ ኪሳራ ሄኩ እኮ አንደኛ ድቦ እምቢሳክ ቅንቅን እምቢሳክ ካርካን ካን ተጠቀመማ ጀመሩን ቢለኒስ አልኡሼ ጦሞ ደሞዲም ከለሰጎ አቡላንች ገበሬችም ኦድሜት አቡላንች ሁንድሜት ከንከን ተጠቀሚማ ሀሳሙ ሁንድም ተማሪማ ሀሳሙ ያሙን ፊንኮ ገለጣው ገለጣሙ ኮ ወጨኮ ሁንደም ገለጣሙ ፊንኮ ካ ፊክሰን አጠቃቀመ ሞይስትንኮ ሞይሳም Mata gosat kau tu. Hafa, hafa, hafa canin wam, dulum yo karat taram. الدائلة التشم دو مام كان كان دلومي بي مام كارون في السماء مام Passajamos. Muhammad. Ishi karu kadulu mohon umoncin ayaran uni mohon umoncin agin samok mm, itu ni dia biasa beso agen tabai agu kunci itu bisa ber isan ni nate mohon umoncin agin samu kar kata ya ma bantamu kan kan tak tata kamma mo ke mm, dulu mi be ko kunci agin sumala hagen qoshasha labalo aagaa beebikkannin kan kan taxaaqamimma hansaamoo Agin saamutta. Ee. Eh. Samo, ilagom agin samo ne. Eh. Aho. Mm. Ah, Woro ago karam ere somo e. Angkat agit inamo ito. Kalay tagi susom tagi sa kahi amat. Agar agar. Agit sa dito. Dacă... Carume da cause. Te fo bijaca. Pero eu sou habita como é. Eh, dulumi o kar dulumi o karmone o kara shaga shangi mone na te agin so mo karu. Kakata. Afache, mai maina kuma kai so lam kilo majamara agin so mo. ወሪ ሸገሸገሙ ከለቴፉ አጣራንነት ዱሉም ዮከረሚ ሸገሸገሙ ነቴ ከቀጣ አግንሱሞኪ ለም ገበን ሀፈች ምናልባት አጎ ከር ሞከረ እስና ሞኔት ሞኔ ነቴ አግንሶሞ ከቀጠከ አለሰን ከውሮ አግንሳም ብጃኔ ለምቱ ወንድሞላ አግንሳም ቀጥታ ቀጥታ ቀጥታ ቀጥታ ቦቆን አማቸ ከሰከሰ هذه الليل وينهم في الدايت بقى في الدايت مثلا ورا ما بوكا تبوك بوكا يا بحر كام نم كسا يقول لا عاد كام دنا ما بيجي شلون بس في الدايت هكذا ايه ارسو فوتي دونا ما بيسو دونا ما بيسو لم كسا موكا ليش لم كسا من دا وين شنو بنامول ايه kaka wobbe kare wa wanda mul maalo lam ta sai to ya ka te madde duna mon तुम्हें गुड़गांव भेजो रेस बीच बीच जाने बना मोए लम कसम लम कसम मोह रखा है अशगा शंका है बता वहाँ दादा को मदावर है ए ए बुझा लम कसम मत ए वो मेक कर मंदा मोन देखो फिर कर मोए ते बुक कर दे कल करत ध्यान अब्बा गरत दकाय ए Olga kut. Kuma da jam bebe. Ya olga kete mesi da kon. Ango da kut. Garade garade Abay. Abay. garade appa olga kosi. Ah olga. Eh? Eh garade ma. Kar wanchimo mo katay ma batako. Sumo karim. Eh kar kamadabra agit ino mo kar kadinam. Lupa kakadinam. Esta ebbe Ersa ulaştı. a do inso kar kar lam agi inen mina gos gos ka kagaba gos in ta ko ka ne tere serone kona he ha fa ti so እሺ አንካለ ሀይሱ ተከላ ወቄቃ ነው ምላ እርሶ እሽታ ካይሶ ጉዲ ተከላ አጋቤሰ ለማ ወዲም ጎ ካይሶ ተላ ለማ ካይሶ ተነ ኢንሲተክ ዶንሲካና ኢንሲተክ ወቂቃተክ ቅንጣኒ ኤ በልሱንቾ ጉዲ ተከላ Sumo bija. Sattaami kaari maqa. Sattaani ka tokkoof. Kaar sattaa. Sattaa ka xinuu kaar. Gundisee. Ersa kaa guddu takko la. Qaramuun bilbiin sim ka billatte bee. Kallee bal. Mallo agaa beeso wixxaa takki. Erso dooyse erso. Guddi takkai. Jam. Kataa bakkaaro ka piksaa hullame guulin aaginsi guulinoom. Kaar suumum erso ka takkoo. ካንቀጣ ሂንግን ሂንቤን ዲስተከው ዲስተከበ ሲምቤው ካርካ ካሚነ አግንሱሞ እንጂን ውለኒ ስሚ ከፍተነት ግድግደሚ አፋ ቤቢ እንዲሰቅናም አየር ያጋበ ኤሮን ያው ካር ኢቶት ዊጣ ተኮ ካር ከፊክሳ ሚኖ አጊሳ ኮ ሰኔ ደረደተ አከማች ተካዬ ግድግደኒ ኦንታይ ሴንቲሜትራ ውለገን ደግሞ ሰድ ሴንቲሜትር ስተኮላ ታከማ hafachi አጋሽ tokkola akkamacha mana isaakko አንድ ደግሞ ክኔ መሳሙ ትምህርት ለሳሙ ሁን ደርሶ አደር ቤ ኪናክ ሞላ ግንዛቤ መሱ ኪና ትምህርት መስላ ሁን ደርሶ አደርም ተጠቀማቸው ይሳሙ ያም ገለጥናም ነሰን ካታማ ስትቢካ ገለጥናሙ ገለጥናም ከለሰ ገኔ ቤት ከትምህርት ተከታተል በጣም መነዋ እስስ ዶመች ከመዳበሪም ኩመዳበሪም ዋሩ ገቦ ኔስኩታ ይሰኒና isannina. Kamadabara hannuun nees siindaamoo. ኪነ ጤም ተኮ ጥያቄኒን ሮንም ከበቆሸ በተኮላ ማረቆኒስ ልማት ማህበር ይወኩ ልማት ማህበር አቅርቦተ እንጫ ሀቤን ሲድመጠን ተከው ወይ ሱቀን እንጫ ከንጠ ሀቤ በተኮ ሀቤ በተክ አተክት ማረቆ ልማት ማህበረኔ በተኮላ ሀቤን ወክ ሀቤን ሲደክን ጠን ተከው ሮን ያው ኪነ ከቢላ እርሶ ትምህርተ መስኖሞ ሰዊት ያ ከለሰገነ ያው ሁንድሜ ሎስቲኑ ሞንቺ ከፊክስነት ጠቃኪን ተጠቀም ተከሶ ሁን ደርሶ አደርሜ ተጠቀም ይመይሳኩ ስለዛ ካሮ አንያሙ ሀገን አርሶ አደራ ኪንድ ተጠቀምቶ ሀጌን አርሶ አደርም ተጠቀማይሶ ሀገን አርሶ አደንትሮ ባ ሞያም ገለጣም ክነጥ Thank you. Alla ma dove አርሶ አደሮች ከሂንግ ጡመት ያሞ አኔ ያሞከ ከቢል አርሶ አደረን ሜጤቦ በርገንና መሽተኔ ሄሉነን ወጥ ኢስኑም ደሳ inni siikaar desinuu kabila haaben onsummoo kee piiksan attaqqaaqama piiksan attaqqaaqama haala sanne piiksa attaqqaaqamu no sanne hingidatte kinniti nis haaben onsummoo moota koosisi hingida attaqqaaqama moota koosisi dasaayos attaqqaaqama hundi marso addaree ka tattaqqamta kola ka zamanaዊ ተጠቀምተ ኮላ ኪነጋጎ እገልተካይ ቤተሰባ እገልተካይ ካክ ኢስተ ኮላ ሁለሜ ከንከኔ አሬ ዘመናዊ መዳብረት ተጠቀሚ መይሳኩ አን ያሞከ ባለሙያን ግብርኔሱ ባለሙያ የሚከራው አሞከ ጊዜኔ ፊንጭተኳል ጊዜሎ ይስት መዳባን ሁለሜ ግባታም ሉንዶ ቢስተኮላ ኮምፓኒያን ዮግ ዘመና ያሮ ኢላጎ ሀራሾት ሆጊንሳ ሞከ ሀራሾት ሆጊንሳ ሞክ ሀራሾት ሆጊንሳ ማክ ኡጉሉም ሞላ ካር ሀራሾት ዲለባኒ ያትስና ዮሞክ ካሮ ኮምፓኒያን ያሮ ኮምፓኒያን ጊዜን ጊዜን ሁለሜ ጊዜን ሰበሰብ ይመስላል ሁን ማይን ኮምፓኒያን ሰዓተ ቆጠባኩ ሁለሜ ቆጠባኩ ኪናገ ዋቾ ስተኮለ ሆገከሽ ልፋት ቤ ይህ በኮ ምን አፉት ተኮ አጃጃ ኮላ ሁለሜ አሰባሰቢ መቻኮ ከፒክሰ ተጠቀመ እንደ አርሶ አደር ሜ ኢስተ ተጠቀመ ኮሶ አርሶ አደር አቶ ሜጦ በርገኔና ሄሉኔ ተጠቀም ተካይ ኢሲሲ ሴ ተጠቀመ ኮስ ኪን ተጠቀም መሳኮ ሀ ሀሬቹ ዘመናዊ ተጠቀም መሳኮ ኢለቀ ናጋ ሀውዳ ኮቴ ናጋ ሀውዶ ቢካ ኪኔነም በሽታ አጋለጥን ጠናኩ ሁሉም ቤተሰብ ጎደን ጠናክ ስለዚህ ሁንደም ካካካኪን ዘመናዊ ተጠቀም ተኮላ ኢሰ ተጠቀም ሰው ኪን ተጠቀም ማይሳኮ አኔ አሞ ሚኪራ ኢሰ ተጠቀም ኮ ተጠቀም ተኮላ ሀ ሎ ቢክሳ ሲደካበነ ናቤ ለይስ ተኮላ ማራቆ ልማት ማበረን ሲደካው ኬሚካል ደግሞ ያሞ ኬሚካል አንገናሽ መኪ መሻሾ ኬሚካል ነው ወቀ ኪነ ጎዳመንም ጆሮ ኦሳ መዳ ኦሳ ፋፈ ገረ ዲስማ አጠራቃይም ወይም ሾኪስት ድሩመን ድሩመን ሾኪ ሲም ነው ይሳኮ ስለዛ ደሜ ኢሰ ኢሰ ቆየተሽ ሱማ ኪኒ ይሃ ጋት ምርተ ሞታ haa timirta moota isa turoo basa kola haa timirteessunummaa moota timirtoonummaa moota kola qidam takkatti isa xeeqi maxxan takko haa qoyyan immoo በጣም ደሳ ቆይታል ደግሞ በጣም ኢስት አመሰገና ኮላ ለሰታም አመሰገን ባላም አመሰገን ኮየታም አመሰገን ተኮላ ሁንደሜ ያው ሚሚት መስተኮላ ባይ ባይ ገለጣም ናኑዋቴ ናራጋሌ ናኑዋቴ ናወጋሌ ናኑዋቴ ናሴራሌ ናኑዋቴ के बाद